savelike stvari ala me mama, savelike svet A ti di sada da me hvari hasta ti pada na pamet Ola, son Isma Calo e son a finalista, unha das finalistas do concurso Quero cantar coa canción A quen lle importa. Vivo na cidade da Coruña, agora mesmo estamos no Parque de Bioño, invito vos a todos a entrar aquí, porque é un parque maravilloso, E bueno, canto desde sempre, gustame moito cantar, creo que cantar é unha das formas máis bonitas e máis pacíficas de dar a túa opinión. Canto de forma totalmente aficionada e teño unha canle Youtube que se chama como a min, Isma Calo, así que me buscar se vos gusta. Vou a clases de canto, coa miña, a miña profe Ángeles Dorrio, é unha cantante de show tremenda, invito vos a todos a coñecela, a min axudoume moitísimo a progresar na miña, na miña afición, levo desde os 10 anos e sen dúbida foi un camiño moi importante para min pa formarme como cantante. <laughs> Eu estaba vendo a biografía dun cantante que me gusta moito, Toshi Proeski, e vin que coa miña idade gañou un concurso en Macedonia de canto e pensei por que non hai que buscar? E atopei este concurso, gustoume moitísimo a idea de compoñer en galego, de facelo todo en galego, porque necesitamos máis artistas. E apunteime. Sinceramente, encantoume que fose todo en galego, porque aínda que eu falo galego no meu día a día, encántame, é unha realidade que a rapazada non está moi acostumada a facer as cousas en galego. Entón, de alguna forma, propoñerme, gracias ao concurso, compoñer en galego, foi para mí unha experiencia chulísima, porque saliu unha canción que non me salería en outros idiomas. E creo desde pequena que o galego necesita unha presenza máis dura, ou máis constante na nosa sociedade e con cousas como así, cousas como así, axúdanos a iso. Hajde da ludujemo ove noći, hajde sta ljubi se u moje oči. Dvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Este verán propúxeme a mí mesma falar máis galego porque dérame de conta de que na miña casa con miña familia falaba galego e con certos amigos, pero por pura inercia con outros amigos falaba castelán. Este verán, este curso, estou empezando a falar galego con moitos amigos. É verdade que nun ambiente no que todo mundo fala castelán non, me, non é o máis normal ou máis fácil, pero realmente creo nunha sociedade, nunha rapazada, que ten toda a liberdade do mundo para falar galego e castelán sen ningún tipo de presión social. Eso é o máis importante de todo, é creer en ti mesmo e ter a xente que te quera ao teu lado. Da nevi din tvoje lice, da mi sora ne sara,